Aí vem o desafiante! Saudações internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Obliterador X na área! Começa hoje os Contras de The King of Fighters 98! Sou o Player 2. E como vocês sabem, não pode faltar o gordão! Então, sem enrolar, vamos pra luta! Round one!

い Ryan! trocou o time? Shizuru! Vai, vai, vai, vai, vai! Ah, voltou o golpe miserável! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Yamazaki! Não, errou! Ah. Não bobeira! Ah! E agora, Goro Ah! decidir a parada. Vai, vai, vai, vai, vai. Ah! Beleza! Ah, moleque! Ele mudou o time de novo! E agora veio com o Clark! Vamos lá! Lady, go! Opa! Ah! Vamos lá, Jeremy! Ah, ela também tem agarrão! Disputa pra quem agarra mais! Tá

Ah, deu e já viu, né? Já era! E agora, Goro Diamond. Vamos lá! Ah, miserável! Eu não sei fazer isso não! Buguezinho do terremoto Ah, o é diferente. Vamos lá. Bota pra quebrar. Era. Ah. Ih. Cadê o Shang? Ah, botou o Shang no time. Campeão. Blueberry. agora o gordão. Lady, <laughs> Copião! Caramba! E agora é cordão contra cordão. Agora eu sou o de vermelho, hein? Vai, vai, vai, vai, vai! Bolada dele! Ah! Bora! E agora, Gorodaimon! Diamond! Vamos lá, que é pra decidir. Vai, vai, vai, vai. Ah. Vamos! É isso aí! É isso! Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Obrigado pela participação e até a próxima!